Helo a chroeso i'r fideo fer hwn efo fi, Jason Evans. Fi yw'r Wicomediwr Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae gen i diddordeb yn popeth mynediad agored, data agored a technolegau digidol mewn llyfrgelloedd. Heddiw roedd am siarad am dechnoleg ffigiad dwfn neu deepfake a threftadaeth diwylliannol. A yw hyn yn peth da neu peth drwg? Ac yn hytrach nag ysgrifennu blog, fel byddai'n arfer wneud, roeddwn i'n meddwl rhoi cynnig ar flogio. Mae ffigiau ddwfn neu deepfake ym man. Bellach, ni allan ymddiried ein llygad gan fod meddalwedd glyfar a technoleg AI yn galluogi pob un ohonom i trin fideo a sain i ystymio'r gwir. Felly, a yw'r technoleg hwn yn felltith ar y sector treftadaeth diwylliannol sydd yn draddodiadol yn gefn mawr i ffeithiau a gwirionedd neu a ellir herwgipio'r technoleg hwn i ymgysylltu pobl a'n casgliadau digidol mewn ffyrdd newydd. Yn diweddar lawnsiodd gwefan Helachau Boblogaidd nodwedd newydd sy'n caniatáu i bobl ail-animeiddio eu perthnasau coll gan creu ffilmiau byr o hen ffotograffau gyda chanlyniadau anhygoel, ac wnaeth hwn i mi feddwl Mae newyddion ffug a ffug ddwfn yn ymddangos yn angymharus â llyfrgelloedd a sefydliadau treftadau ddiwylliannol eraill. Mae llyfrgelloedd yn bodoli roi mynediad at gwybodaeth i'r gwir, ac mae'n amlwg bod fideos ffug yn fygythiad i hyn. Bi llawer yn cofio'r frenhines yn dawnsio ar ei ddesg dydd nadolig, ac yn amlwg mae angen i ni ysgoi i'r fideos ffug hyn ddod yn rhan o'r cofnod hanesyddol. Am un peth bydd hyn yn ysgoi drysu haneswyr yn y dyfodol, Ac wel, yn anffodus, ni fydda byth yn gallu dadweld hynny. Fodd bynnag, dim ond gwella fydd y dechnoleg yma, ac yn anffodus bydd yn cael ei defnyddio mewn pob math o ffyrdd tywyllodris yn y blynyddoedd i ddod. Felly, efallai, y dylem fod yn defnyddio ein hunain i addysgu am bywer a risgiau ffigiau dwfn. Ac wrth gwneud hynny, gallwn defnyddio'r technoleg i annog ymgysylltiad creadigol a'n chasgliadau, i adrodd straeon ac i rhannu ein gwybodaeth. O fewn cwbl o oriau o pori, nes i darganfod nifer o apiau a oedd yn caniatau i mi animeiddio lluniau a ffeintiadau ac yn hyrchu llyferydd o destun hyd yn oed yn y Gymraeg. Beth digwyddodd i fy flipping brws? Ac mae hyn yn gwneud hi'n hawdd i unrhyw un ail defnyddio ein casgliadau, hyd yn oed os mae'r unig bwrpas yw creu mîm neu fideo bach doniol. Nes i hefyd dod o draws rai offer uh, mynediad gored sy'n gwneud i'n weddol hawdd i unrhyw un animeiddio delweddau llonydd yn syliedig ar fideo o'i symudiadau a mynegiadau hunain. Ac gyda hyn roedd yn gallu cynhyrchu cwpl o fideos byr wedi golygu'n fras ar gyfer temau yn ein casgliadau. Mae'r enghraifft yma yn defnyddio fy llais a symuniadau fy hun er mwyn animeiddio'r llun, felly gall y seren rygbi mawr a mawr gorffennol adrodd stori ei fywyd ei hun. My name's Edward Morgan. Everybody calls me Teddy. And most people remember me because I played for Wales in one of the most historic games in our history. I scored the winning try in our game over the All Blacks in 1905. Ac mae'r ail fideo yn defnyddio fy symudiadau a clipiau sain mynediad agored i ddod â'r peintiad difyr liw hwn o'n casgliadau yn fyw. Nawr i mi, unwaith mae'r technoleg hwn yn cael i chymhwyso i ddeweddau hanesyddol, mae'n dod yn llai o fygythiad. Mae'n amlwg nad yw'r enghreifftiau hyn yn fideos go iawn. Ac eto mae'n cyflawni pwrpas gwerthfawr. Wrth gwrs, mae yna potensial o hyd i hanes gael ei ystymio, wedi'r cyfan ddim yn llythrenol yn rhoi geiriau mewn i cegau. Ond pan gaf y yn ofalus gan arbenigwyr gwybodus gall y technoleg hwn, sy'n gynnyddol hygyrch, ein helpu i ddod â'r goffennol yn fyw, i wneud hanes yn fwy hygyrch ac i wasanaethu fel stori rybuddiol i beidio ag ymddiried ym mhopeth rydych chi'n dallen yn ei weld neu clywed. Os ydych chi wedi mwynhau'r fideo hwn, gwasgwch like a follow o dan y fideo ac efallai gwnaf fideo arall yn fian. Diolch yn gwrando.